Ā, tēnei ki a koe, e te Atua, tēnei, ā, ki te, ā, ki re, tēnei e whaka, ā, rerekēngia ā tātou kaupapa mō te rā nei, rere nei ā te Tāpua. Wahia atu i ruta ki nui atu i Matauri nei, o, i ō rangi, i ō, i ō whenua, Ki te whutiora papa tu ana Te hua tātai o te mangoroa kapa A koia nei kia herea Tēnei te papa ki te rangi nei Nō reira tēnei inoi āte ki a koe Nō te Atua Ngā whenu mai, tautoko mai, tēnei mātou. Io, io, ko mātou nei mātou roa, mātou na Puketeke, mātou te hī, mātou tā mātua kore tēnei mātou e nui atu ki a koe. Ahakoa ā tātou mahi mō te rā nei, nō reira i runga i tō ingoa, kō tū, kō rongo, kō tama āriha, kau rakatama uwhia, kau rakatama hāpaingia, tukua atu e Tama te tānga nō runga i te āta tauira mai, e mai, e mai, e mai te tupua, mai ē, mai ē, mai te tāwhito. Hello, it's John Wanoa here. It's uh, five o'clock in the morning. The flag went up on the Titi Marae uh, grounds in Tauranga here, Tupunas, and they just raised the Whakaputanga flag for the 1835 Declaration of Independence Day, which is today. Um, so I'm here on the north side of the Tauranga Tera, the Tupunas memorials here, and I'm uh, here to get the blessings from these Tupunas uh, to go to Westminster uh, with the paramount chiefs of that flag. Uh, now, I missed the um, hui yesterday because I was stuck in Hokianga. went to a hui there with the chiefs and um, but unfortunately I got stranded there that's why I didn't make it here and um, they're waiting for me but anyway I'm here now and um, I've missed the part of making my presentation yesterday and uh, I want to ask these um, ancestors here Um, my own um, presentation to you that I'm going with the Paramount Chiefs, Bundy Waitai, Hiriwini Karaka and Manahi Parapara Mohini to take this flag to Britain and to make themselves uh, known that um, they have finally um, matched up themselves to that flag and its real purpose to you um, rangatiras here, taurangatira, that I'm here today with my presentation to you in person here and the flag raising here at 5 o'clock in the morning on the 28th of October 2017. I'm presenting myself in front of you and the Hapu and whānau having their karakias and their waiatas to you. private contract, commercial alliance with the two chiefs, Te Ra Waikato Whare Here Here Manukau, Te Ra Waikato Whare Here Here Manukau Paramount Chief, and also the Paramount Chief Hongi Hika. Uh, they went to England to uh, get the help of the British Crown to come and the 20th of March 1834 to um, Okiato Magistrate Court in Kororareka. The British first made this flag, the flag of New Zealand. It still is in our eyes, and so we are putting its authority back onto Tauranga Tira here in front of you today. And me, Hoani Kahaki Wānoa, is the surrogate King William the Fourth the surrogate king George the Fourth, the surrogate king William the Third, the surrogate king George the Fourth, and his commercial trading bank magistrate court partner Tira Waikato Wharehere Manukau. And so that's the story I'm bringing to you today. A big secret is out and Bundy Waitai Cook Island, Tahitian, uh, for Hongi Hika, uh, his ancestor, and Manahi Parapara Mohini, descendant of Te Rawaikato Wharehere Manukau, Moriori, Paramount Chief, and Hiriwini Karaka, uh, British um, Selwyn Clark, representing the British Navy and military and the present partnership with the First Lord of the Sea, Sir Philip Jones, British Royal Navy. Now the story is we're going back to 1820 while the prayers are going on over there to the flag uh, ceremony and we've got woken up this morning at four o'clock to prepare for this historic occasion here in Te Timurai Waitangi, by here, Bear Islands, New Zealand. So uh, I wanted to come here and speak to you, and you won't see me on the camera because the light is bad, but I'm coming in the front now. If you see me, that's fine. But I'm wearing the eight-point star of St. Patrick um, on my hat, uh, Lieutenant um, William Simons, uh, 23rd Regiment of the British Royal Navy in um, Scotland, Edinburgh, Scotland. So and that's uh, connecting the history there of a partnership in Admiralty Magistrate Court from Edinburgh Magistrate Court directly to Awaroa Magistrate, Native Magistrate Court in Helensville, that's the Manukau, and uh, Rogan Freemasons there that um, started off the magistrate court and the bank inside the magistrate court. There are three magistrate courts uh, that you know of, your ancestors here, um, to New Zealand. The first one was in Okiato Native Magistrate Court, uh, where they gave this flag on the 20th of March 1834. that's the legacy that I'm doing here for these Paramount Chiefs and their ancestors and the 13 Chiefs. Um, so um, um, that's Napui, particularly Napui and Moriori, um, chiefs uh, exclusively straight to Britain and I'm doing the British, British real estate titles and bank um, transactions, land transactions and um, jurisdictions of Admiralty bank law uh, to make sure you ancestors here hear me out that I have a third presentation in my bag. I'll be standing here today in the daylight to recite uh, what I've put together for you uh, to take to England and uh, with those Paramount Chiefs, the three of them. And um, Hedewini Karaka is um, um, well um, uh, up to it the that legacy of muskets and the war part while Te Waikato Wharehirehere Manukau was instrumental to um, to the um, transactions and the legal paperwork um, for uh, um, sale and purchase of New Zealand Pacific Islands. That's what I'm doing in real estate, proficient in real estate and qualified to um, open those books up uh, that Mohi Manukau left me with his legacy with the Freemasons and they are the legal owners of all the instruments of uh, banks and transactions of land and property. Uh, so I'm doing that for you. rangatiras here. Um, and um, it's my pleasure to be here today with you and to make my presentation today to the taumata and to the chiefs um, later on since I've missed it yesterday but I will make my best efforts to do that for you. So, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Um, mai, I'm going over to the uh, flag ceremony raising and to take up my place as um, a rangatira for you in the life and the legal and uh, put the legal back into the flag. That's been missing. It hasn't had its legal in it till now. So I'm just saying um, I want to take this to England uh, with your blessings to get them recognised, the flag and us, its um, holders and the um, declaration of war flag, the bank flag, and the Admiralty uh, court martial law, and also the um, Native Magistrate Courts, which we have put together, put those together for you. And uh, so it's my, my honour to be here with you on this day of remembrance, 183 years exactly today, uh, since the, um, uh, this year, since the 20th of March 1834. So. Uh, I want to thank you for having me stand here with you and the procession that's going on in the background on today, 28th of October 2017 in Te Marae um, grounds and um, the procession going on here I'm part of every year. He tīmata wata te whakamoe meti ki runga te ingoa te matua, te tama, te wairua, tapu, karere me ngā nehere pono. He hōnere rā ki te tuakana wairua, arepa, omeka, piriwiri, tio, hāmuere me tāta katoa roto i tēnei rā hou anō e rua. I tūmanakotia tonu nei roto i tēnei korourietanga ko te māngai e awhi nei e tautoko mai ai e nei rā, ko nei rā. Ko te māngai me ngā nehere pono ko tēnei rā hou te koutou pononga more. I tēnei rā hou ko Tatu Mai Rungi o tāta katoa e tāpae tonu aua ko Tini Hē katoa taku tini. Ko taku tinana me taku wairua kia horohia koutou ki te taha, kia rite i te kuku pā mātou nei te hukarere, kia pēnei te harakore, kia tū wātea au i te hāpai mene mahi i roto i koutou korōriatanga. Homai te māramatanga me te pono me te kaha ki a au, kia ū ki te paka i roto i tēnei peka, e mahi ana au i roto i koutou korōriatanga, kia kite kia whai hua, Māora a Ihoa kia tautoko a ēnei ake nei, ae. Ae. Me te māngai me ngā rehera pono. Kia tatū mana koe ki roto wata te whakamoemiti i roto i tēnei rā ahau. Hei tatari matakupu katoa e whakapuakina mātou i roto i koutou korōriatanga. Kua kau tēnei hoki te tīmatanga e whakotimata atu i tēnei rangi i tūmanakotia tonu nei i roto i te koutou korōriatanga ko te māngai he tautoko āianei e āta nei ai. Tāpae me te rīpenetā e te mōrehu e whakaāina rā tātou katoa, kia tāpae wā tātou hē katoa ki wā tātou Ariki. Kia tahuna ki roto te kāpura kia pukarewa rawa atu nei, nē? Āe. Kia noho tonu tātou runga te ngākau rīpene tā, kia whānauhau tātou rō te te wairua nei nei. Āe, e te māngai me ngāna hera pono. Ko rongo nei koa Īhua ta mātou reo tāpae rīpene tā. Nō rerekē āe kua te tene whakamoemiti, whakawhetai, i a kongo ko ēnei manaakitanga i whewhe nei mātou mai ngā rā ki muri taenā mai ki tēnei rā. Kia whakauge mai te aroha nō ki ringi mātou i ngā wā katoa, Maora Īhua kei roto kei tautoko āianei ākenei āe. Nō reira ihoa ngā manako kai e toutou i tia mā te katoa o te rāngai o tēnei rā. E ō mātou tamariki me ō tātou mokopuna e whakaaro ana me tātou i tēnei haora o te rā hou nei. Kei eke te rā mō, kei eke te huarahi mō rātou katoa i te haora pō. E titiro nei tātou ki roto i a rātou katoa te hua me ngā mahi e mahi nei tātou i te haora o te pō, kua whai ake ihoa te mauri i ngā mea katoa kāore kei kaupapa atu atu i a koe ihoa. Matua tama wairua tapu karere me ngā anahera pono, Jim Bolger and his government, all his, all, all the associates were arrested because of something that happened here. That's the politicalness of what we're doing here today. They were arrested up here up the hill here and they were taken down the road here for two weeks. I was here. The military was here. The military has been left here for our for, for our use because we don't have military force. We don't have any force. Control force, they call it. So they left military force here, shoot a whakaputanga what he's reading here today. Article 3, so they left him here for our protection, we're not using the tools. Because there's so many British subjects over here, they couldn't take them back. It was known they were all criminals, they turned around and they made an agreement. I'll leave my people here, but you're not going to give them occupation. They haven't got occupation from you yet. And then we're going to, in, in, in, in doing that, so, because they're all criminals, I'm going to leave you to military you're going to use these standing orders over my people because you don't have a military, you don't have any policing institution. And in 1995, for myself, I saw it right here, happened right here in Waita. They arrested Jim Board, all his government, took them down the road here for two weeks, held them under house arrest. I was there. Right throughout that whole two weeks, the military had covered this whole, this whole motor like a So, cops on it, oh, some big motor down the road, it's not there anymore anyway. Anyways, they held him under house arrest for two weeks. And I went down there every day for two weeks. Oh, you're not allowed in here, boy. All the crooks are here. Yeah, no, they're locked in here. Anyways, have you got the right to govern New Zealand? He goes, no. So they walked off. And we're still in that position today. Labour National, they still haven't got that right because you haven't given them the land-based mandate yet because we haven't got it together. The tent over there is the administrative side of this thing. We're trying to do administration to take control of all the things, building your final hapu records, putting things into order. Iho Ngamano created things in order moment we the humans we're out of water. We're out of water. The answer has come before us and has left, but it's on paper now. T.W. Ratana prophesied one of these books. He prophesied the Ture Whenua Māori. And in there it's a guide to our future, not to our future, to our mokopunas, to build our own internals. We have the right to take over this government, Shares mean money, money in Mother Earth. Buy, sell and exchange. That's where the shares come from. They came from those fellas in Wellington the settlers they called them. They created this thing. Uh, and we're caught up in their confusion. We need to step back, look at our own Maori picture. The first reading is here, look. Me rongo tātou whakaaro i tēnei rā e pā ana ki tā tātou haki. Those who are not here today. So we acknowledge them that are not here, ko re mahi, i mahi nei rātou i ngā rā o mua. Ka tūmatanga o mua rātou katoa, we acknowledge them that are not here i tēnei rā. Ko tātou ngāka haere ana ki roto i a rātou katoa. Kia ke te haora pōpō mō mā tātou tamariki mokopuna. Kia ke rātou haere ana. I don't want my mokopunas working in Australia. He whakaaroro mō tātou ki te Atua. Nō reira, e te māngai me ngana here pono, haungia atu wēnei kupu roto wēnei o tātou Māori hui i tēnei rā, haungia atu ki roto o ā rātou whatu manawa he oranga mō rātou katoa. Ngā kupu kāore kē pae ana ki a rātou katoa, tae ana ki te wāhi whakaritea koutou mō ēnei kupu kāore kē pae ana mō te rā. Ko te tīmatanga o te rā ko te whakaaro nui kia haere mai tātou haka nui i tā tātou haki i whakaritea rātou mō tātou katoa. Hei oranga mo tatou katoa i te timata o te ra, tana ki te mutu a Matua Tama Wairua Tapu Karere me ngana hira pono koe ra iho ake tautoko a Aene a Atu. Ae. Ae. Tena tatou. Ina o tautoko ana au ki to tatou a potoro. Tenei no te Hokihanga. E ki te korero i mimiti ai to Hokihanga ko ka tu mai a tau marere. Ko koutou enei. Ka mimiti a Taumārewa rere ka tū mai rā ki te Hokianga nō tēnei te miri kia koe koe. E heoi, tō tātou apotoro whakatūwhera tō tātou whakamoemiti i tēnei ata. E korori hare ruia ki a Ihoa o nāna, mā tō tama wairua tapu me nāna e raro. Tēnei rā mātou e tuku atu tō mātou reo whakamoemiti. He whakawhetai mō koutou manaakitanga e rua i a mātou mai ana rā ki muri, tae noa mai rā ki tēnei hāora. Engari e hao, e rā whakahirahira tēnei e Ihowa, e moeho ana koe ko tā mai rā tō wairua i roto i a māua, i roto i a tēnā waka wairua kua tae mai nei i tēnei atu. Ki a rātou hoki e tutuki hoki te kaupapa nei, te kaupapa whakahirahira. Kaupapa Mana Motuhake, Kaupapa Tino Rangatiratanga. E homai nei koe mō mātou e kaiārahi i a mātou he haere whakamua nā kaupapa o tēnei o tātou pā o Waitangi. Herea iho ana mana o Matarutama Wairua Tapu me Nānera pono e tautoko ana hei pūmau. Kia ora mai anō ki tātou. Koira e tūhono anō tātou ki o tātou nei mātou te, te ata nei, i runga te ingo te mātou te tamutu ai rua tapu. Haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai tātou katoa kia kite ai tātou tēnei, tēnei ata, tō tātou nei haki. E, e reira na i te hau. Nō reira i runga te ingoa te mate o te tama te wairo tapu. E kone katoa ki tātou. E huri atu au ki te reo o te au mō tētahi wā poto. A great statesman once said, and I stood at the gate of years, and I said to them, to the man who stood at the gate of years, give me a light, that I may walk into the unknown. And he said to me, Go back into the unknown, and put your hand in the hand of God, for it is better than any known way, and safer than any, any way that's known. I runga te ingoa o te mate o te tama o te wairua tapu, i ora mai anō ki tā te katoa. Rewetia atua haere. Awa. Wiremu Taunui. Toitū te whenua. Te nana. Pi. Nora te mahuruhure. Ka tiritiria, ka poupoua, ka papatūruruku me. Ka whetewhe i ra tanga, ka hiki whai au ki te ao marama. He o taketake i. E wha, ka whētai ana matou, mo tēnei ra pai, ina kitea mai matou i raru i te tuanui o to tatene whare, tae noa ki te kainga. Hoani Wiremu Heke. Nene Tamati Wakanene. Te Huhu. Te Kune Te Aukiwa. toua pana kareao, kiwikiwi, te tira rau, haimona puta matangi, mohi tawhai, Matekai Rangatira, Mauri. Patuone, Parore, Kia ora. Te Kahakaha, Te Morenga, Mahia, Te Taonui, Papahia Te Hāpuku Te Wherowhero Koina ngā ingoa Kia ora tātou katoa. Kone tū ake nei ki te tautoko ngā ngā kororo ngā karakia e mui au nei. Ā, kei te haere mai tātou nei ki te honohono ki a tāua nei tupuna. I muri i a tātou nei ngā paupau nei, Me o mā tēnei kara i ngā rā e pāhure ake nei, kei te mahi i mātou ngā pouheretanga me ngā ture e mea ana kia mahi ai i roto i te mārama o te Whiringa-ā-nuku 28. Hoi anō, wēnei nā ngā pouheretanga. me ngā ture e mahingia tātou mō tātou katoa, kia mōhio ai rātou mā e whakakinohi ana i a mātou whenua, ko tātou ngā tangata whenua o tēnei motu. o Aotearoa. Nā, hī ana mātou ki te whakatakoto ēnei i te taha o te pāpau nei, i mua te aroaro o tātou nei tūpuna, kia karakuri ai, kia tautoko ia ai ki a tātou katoa.